melubuhnya parkir rata di sana antar terlebih kita nomor kendara tanpa tabarabi main melodak tabayang sadari semai mana di nong harap tu gedungan nanti kita rata asal asabui kenyamanan abin non lebih terjamin jaga orang suku anon nak kata mudang akan alo terlebih nadi harbangan nanti Dum somri pudo ito Dios se hosure